Христос воскрес! Христос Просила, щоб захистив всіх хлопчиків, які на фронті, всіх людей України. будемо про перемогу, про перемогу, про сили, здоров'я, щоб хлопці, які нас захищають, були живі і здорові, а нашій країні тільки перемога. Христос воскресе!